Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Biləsuvarda binada partlayış olub. Reportun məlumatına görə hadisə şəhər ərazisində yerləşən 5 mərtəbəli binaların birində qeydə alınıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, yanğın söndürənlər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.